الأعذار يعني أولا حول الإعلام الغربي هناك مشكلة لدى الرأسماليات الغربية هي أنها زرعت في البحث الأكاديمي في, في البلدان الغربية فكرة أن الشرق مقسم على أساس طوائفي وديني وبالتالي ينطلق التحليل أصلا من أن هذا الشرق منقسم إلى طوائف وأقليات متصارعة هذه إشكالية في المنهج تحكم الأكاديميات الغربية والكتاب الغربيين وبالتالي لا يرون أي صراع في بلداننا إلا أنه صراع طائفي يعني يتحركوا بالبحرين الناس لأنه الأغلبية المخبرة هي شيعة بتصير الثورة الشيعية بيتحركوا بسوريا تبدا من مناطق الى طابع سني تصبح الثوره سنيه آه، قطاع من الاقليات يحاول ان يدعم النظام تصبح يصبح الصراع طائفي هذا منظور منهجي بالاساس في خطا كبير واعتقد انه مبني على المصالح لان الغرب واقعيا او الراسماليه الغربيه بالتحديد واقعيا تريد ان تقسم المنطقه على اساس طوائف وهذا ما اشتغلت فيه لسنوات طويله ودفعت في عديد من المناطق كما حدث في العراق مثلا العراق لم يكن طائفي ولكن الاحتلال الأمريكي جعل من العراق آه، طائفي مقسم إلى قبائل وطوائف وأسس لصراع طائفي هذا المنظور هو الذي يعمم وأعتقد أن الطرح في الإعلام الغربي كما كنت ألاحظ وكنت أتابع هذا الموضوع كان يهدف إلى طرح ما يرغب ما ترغب هذه الرأسماليات الغربية أكثر مما كان يطرح ما هو موجود بالواقع وكثير من الصحفيين الذين دخلوا إلى سوريا وكتبوا لم يكتبوا عن صراع طائفي ولم يشيروا إلى صراع طائفي على العكس من ذلك تحدثوا عن واقع مختلف تماما لا يناسب الإعلام الغربي آه، طبعا حول المجاهدين والمسلحين الأجانب آه، أولا إلى تقريبا آه، يونيو 2012 كان آه، هناك عدد محدود جدا من الأجانب وخصوصا كان بعض الليبيين الذين أتوا في المراحل الأولى بعد التسلل إلى شمال سوريا آه، قبل أن تسمح تركيا بإدخال آه، سلفيين إلى سوريا تركيا بالمرحلة الأولى لم تكن تسمح بذلك وكانت ترى خطر هذا الموضوع لمصلحه تركيز الدعم للمجلس الوطني والاخوان المسلمين. لكن آه، بعد ذلك وخصوصا بعد ان اطلق النظام سراح 500 كادر من تنظيم القاعده كانوا معتقلين لديه في ابريل 2012 يعني بعد عام وقليل من بدايه الثوره واسسوا البنيه الاولى طيب، جبهة النصرة بدأت السعودية تضغط على الأردن وعلى تركيا لإدخال السلفيين والليبيين والسعوديين والأردنيين من المغرب العربي ومن مصر إلى سوريا وأنا شهدت في الأردن كيف يتحقق الضغط على النظام الأردني الذي يبدو أنه كان متخوفا جدا فرفض إدخال السلفيين وكان يجب أن تقدم السعودية مليارين دولار للنظام فأوقفت السعودية دفع هذا المبلغ من النظام فأصبح الإدخال من الشمال بعد ما أحست تركيا أن الميل يتجه لتوافق أمريكي روسي يسحب منها سوريا فبدأت تدفع باتجاه إدخال سلفيين لإرباك المعادلة أكثر ما لأي شيء آخر هل حجمهم قد ايه؟ لا حجمهم آه، يعني،, يعني بالاعلام يعني ذهبت لتونس قالوا لي هناك 12000 تونسي وبعضهم قال 17000 تونسي شفت صديق يمني قال لي في 10000 يمني من مصر هلا ما بعرف قد ايه رح تقولوا لنا كم الف عندي قلت لهم لو كان كل هذا موجود كان مش بس آه، اسقطنا النظام وحررنا فلسطين كمان بس واقعيا انا بعتقد العدد لا يتجاوز الالف شخص من الخارج هناك بعض السوريين الذين اندمجوا بتنظيم القاعدة كان بعضهم بالعراق ورجع بعد ما انسحبت السلطة من مناطق الشمال لكن بقي تنظيم القاعدة تنظيم جبهة النصرة الملحق بالقاعدة تنظيم ليس بهذا الحجم الكبير الذي يخيف هناك الآن قرارات في بعض المناطق بتصفية تنظيم جبهة النصرة يعني في حوران في جنوب سوريا بداية الشهر الماضي قتل ستة أردنيين من جبهة النصرة برصاص كتائب مسلحة ولديهم قرار بتصفية آه، جبهة النصرة لأنه وجود جبهة النصرة بهذه المنطقة بدأ يخلق إشكال مع المنطقة الدرزية لأنه عقلهم الطائفي جعلهم يخطبوا من الدروز كانوا يعني بيتعاملوا مع الناس كظواهر فهذا الامر ادى انه اصبحوا عبء على الثوره بات هناك حاجه للسلطه والان بالايام الماضيه بالرقه وبحلب هناك تظاهرات ضدهم عم تجري في الواقع من اجل ابعاد دورها فالحجم العام هو حجم محدود يعني, يعني مهما قيل بالاعلام نحاول ندرس على ارض المساله يعني مش من الاعلام يعني انا احاول ان اتابع الوضع من درعا لادلب والشمال وكل هذه المناطق اسال دائما عن الحجم، الحجم ليس كبير يعني والان سينتهي لانه ما اشرت الى الحل الامريكي الروسي سيدفع باتجاه تحجيم ارسال والان حتى تنظيم القاعده اصدر فتوى ان المعركه مع فرنسا يمكن ان يرسل الان لماليا لانه الان الصراع في الاطار العالمي يبدا امريكا بدها تضعف فرنسا الى حد ما. هلا آه، الموقف الامريكي يعني حاولت ان اشير بشكل عام لانه امريكا بالاشهر الاولى اخذت موقف متذبذب ومتردد. في بعض اللحظات يدعم النظام وفي بعض اللحظات ينقض النظام. ولكن دورها العملي كان واضح أنه غير موجود آه، كان هناك دور لقطر لتركيا للسعودية لفرنسا أيضا لإيران وروسيا والصين لكن الدور الأمريكي كان بعيد عن الصورة إلى حد كبير وكان يبدو وكأنه ينظر من بعيد إلى الحالة هذه مسألة من يرجع الآن للتصريحات الأمريكية بالإعلام سيلاحظ هذا الموضوع جيداً وسيتبين الآن لماذا ذلك لأن أمريكا بعد عام 2010 بدأت تشعر بعجز داخلي بدأت تنسحب من المنطقة وما أقرته ببداية 2012 من استراتيجية أقرته هي يقوم على أن أولويتها هي منطقة الباسيفيكي وليس الشرق الأوسط ولهذا معنى كبير يعني أنها تستطيع أن تتنازل عن كثير من المواقع في الشرق الأوسط لأنها تحتاج إلى منطقة الباسيفيكي وفي منطقة الباسيفيك هي تحتاج إلى روسيا لكي لا يحدث تحالف صيني روسي يهزم أمريكا لهذا بدأت تقدم تنازلات لروسيا في الشرق الأوسط هذا الأمر كان واضح من سنة يعني أوباما بداية 2012 أطلق تصريح واضح قال فيه أن على روسيا أن ترعى مرحلة انتقالية في سوريا شبيهة بما حدث في اليمن من بداية 2012 يعني من بداية 2012 الموقف الأمريكي واضح يسير نحو التفاهم مع روسيا وهذا ما الآن واضح يعني الآن هناك اتفاق متبادل بأن يعني تقر أمريكا بالمصالح الحيوية لروسيا في سوريا وعلى أن تراعي روسيا اهتمام أمريكا بوجود نظام ديمقراطي في سوريا هذا اتفاق رسمي بين البلدين وهذا الاتفاق اللي يترجم الآن بدور أمريكي لكبح جماح القوى المربوطة بالغرب من المعارضة ومن القوى الإقليمية لكي تقبل بالحل الروسي ودور روسيا بترتيب وضع السلطة وإيران وحزب الله لكي يقبلوا بهذا الحل هذا ما يجري الآن على الأرض وبالتالي الموقف الأمريكي آه، ليس كما نتوقع أو نعتقد انطلاقا من فهم سابق قائم خلال الحرب الباردة أو قام ما بعد انهيار الاتحاد السوفيتي حيث حاولت امريكا السيطره على العالم هذا ما حولت المشكله اليه في البدايه امريكا الان في وضع اخر ليست هي التي تلعب دور مركزي المنطقه وهذا ما جعل القوى الاقليميه يحاول كل منها ان يلعب دور مستقل خاص فيه ال مسألة آه، أولا المفاجأة من المجاهدين السلفيين في سوريا ده كان واضح الادخال امتى وكيف ليش ايش آه، مخبى كان واضح أنه بدأ بعد إبريل 2012 بشكل أساسي بشكل ممنهج المحاولات السابقة كانت آه، غير مفتوحة الطريق أمامها وكانت كانت محدودة في بعض المناطق الحدودية يعني بالقصير كان هناك من طرابلس بعض الاردنيين من جنوب بعض الاردنيين الدفع باتجاه الفلسفيين بدا بعد ابريل 2012 وكان واضح انه يهدف الى تحريم الثوره السوريه ودعم النظام وليس العكس لان النظام كان بدا يضعف بدا يشعر انه دفع باتجاه صراع طائفي فشل بعد المجازر اللي قام فيها بحمص المناطق المختلفه بل كان يجب أن ترسل هذه المجموعات التي تقوم على تأسيس صراع طائفي في اين محل لكي تبدأ صراع طائفي لكن وجهت بأن الشعب في سوريا متنبه إلى حد كبير لهذا الدور ولهذا الآن تعزل وستعزل بالمرحلة الثانية حزب الله موجود قبل والله موجود قبل الثوره لانه لديه مراكز تدريب في سوريا لتدريب الشبيحه هو وايران ولعب دورا في المراحل السابقه وايران لها وجود قبل ميت السلفيين الاخرين الان بدا الدور الايراني حزب الله واضح انه يقاتل دفاعا عن نظام يتهاوى النظام خسر قواه العسكريه الاساسيه الان القوى الايرانيه وقوى حزب الله و مجموعات من العراق هي التي تقاتل دفاع لانها النظام بدا يمرها وهي تدافع عنه من منظور طائفي كان في عندنا وقتنا وقتنا الفصائل سلمت المخيم للقياده العامه ورشد بيها فالجيش الجيش الحر لما بلش بده ينكشف الخلايا الناعمه فبدنا نشتري سلاح منه بدنا نشتري سلاح من من الشبيحه من القياده العامه ل يعني مثلا نشتري بالرصاصه او نشتري بالرصاصه او نشتري كلاشن مثلا انا بدي اشتري قطعه كان يبيعوا القطعه يعني ب 25000 ب 30000 كان يبيعوا القطعه طبعا كمان كان في تجار سلاح آه، هن هن يبيعوا سلاح وهن يجيبوا سلاح وهن يعملوا سلاح بس اكثر السلاح يلي كان موجود معنا يعني مثلا او بمنطقه المخيم كنا نشتري نحن من الشبيحه كان الشبيحه مثلا ببساطه واحد عصر يخرطوش يطخ مخزن بالهواء توقع رصاصه من الهواء بعد ما بعد ما يخلص بداها تقتل واحد براسه واحد لما توقع تقتل واحد فكان فكان الرصاص موجود كثير بين ايديهم يعني فكانوا يضلوا يبيعوا رصاص ويضلوا يشبكوا الناس فكنا مش كان يعني القيادات اللي كانت من الجيش الحر اللي تجي المخيم تتعامل مع القيادات تبع نفسها ويشتروا من السلاح هاي هاي اول هاي اول الاسلحه اللي بلشت مع الناس هيك بلشت الباقي كان من من الجيش ايضا نفس الشيء شباب آه، من الجيش او بعدين اغتيال من الجيش لحد الان السلاح كلاشينات بيسبنات كل مش مش اي ما في شيء حكي عن سلاح متفوق كله كلام ما له معنى يعني الام بي جي ايه بس هلا هونات بيصنعوا صناعه محليه صار بيصنعوا هونات لانه يعني ما فيش عنده ومشكله العمل المسلح انه لم ينتصر الا احد على ما فيش سلاح كافي يعني هلا حد هلا امبارح بحكي مع صديقي بدمشق بيقول لي في مجموعه 15 شخص عندهم ست كليجينات كان في اشتباكات يخلص يخلص كان في اشتباكات تخلص الذخيره قبل ما نكمل نكون نحن نكون مكملين ماشي تخلص الذخيره ما عاد فينا نقدم اذا بدنا نقدم بدنا نموت فاحمل حالنا ونرجع كان في كان في آه، مثلا هلا بمنطقه جوبا في موجود اه مثل مخارط بتصنع حاونات مقر فما شباب عاديين ما عملوا خلاطه مثلا اخذوا بصنعوا هناك بصنعوا بصبرانه آه، آه، مثلا باخمص اي شيء مثلا بصنعوا الاعلام كله صناعه يدويه صواريخ يدويه عم يعني يساووا عم يساووا هونات يدويه وعم تنجح فاغلب الشغل هيك عم بيكون ما عم بيكون يعني اذا كان قصدك انت على ثقافه السلاح شلون دخلت بين العالم العاديين الطبيعيين هو النظام كان له اليد الطولة بالموضوع يعني كانت العقوبة جماعية لأي منطقة تخرج فيها مظاهرة يمكن يكون عدد المتظاهرين 200 200 شخص والمنطقة فيها ما يقارب ال 30 أو 40 ألف أسرة فهو يقصف المنطقة كاملة ويشجع الشعب على التسلح والدفاع عن النفس بالنسبة للسلاح مثل ما قال لك ميلاد يعني كان موضوع آه، كثير آه، شخصي يعني انت تصبي الرصاص من نحاس القذيفه اللي تنزل عليك انت تذوبيها وتصبي فيها رصاص لانه ما في اي مورد وهيك كان اولا حول الانشقاقات اكيد المرحله الاولى كان في كميه من الانشقاقات ما عادت تظهر في المراحل المتاخره من الموضوع. كان هناك اكثر من سبب بهذا الجانب. بس في سبب اساسي هو انه النظام كان اصبح حينما يرسل اي وحده عسكريه يرسل معها عدد من رجال الامن ومن الشبيحه كي تضبط إمكانية تنفيذها للأوامر بشكل أساسي هذا الأمر كان يضعف إمكانيات الانشقاق وبالتالي أصبحت محاولات الانشقاق فيها قدر أعلى من الصعوبة آه، لكن في مرحلة تالية آه، بدأ يظهر أنه هذه المسألة غير قابلة للضبط يعني آخر وحدات عسكرية أرسلها النظام لمناطق في درعا الكتيبة كلها انشقت هذا الأمر دفع لأنه الآن معظم الجيش موضوع في معسكرات مغلقة لا اتصالات ولا إجازات لأن بدأ يشعر النظام أن الكتل الأساسية من الجيش محتقنة وأنه لم يعد هناك إمكانية للسيطرة عليها وبالتالي لجأ إلى عزلها وهذا ما أضعف قدرات الجيش للنظام العسكرية وجعله فقط يعتمد على البنية الصلبة